皆さんこんにちはチャオゆりこたえがです今日は部屋を紹介したいと思いますイエーイだいぶ引っ越しが多かった今年が引っ越しが多かったですなんかなんかのトラブルがあったりちょっと家賃が高すぎたりあの結局遠すぎたりとかいっぱいあったのでえっと今は、まあ、結構東京の真ん中に住んでます とこの場所が言えないなんですけど結構真ん中で1人暮らしのえっとちっちゃいエアホちっちゃいすごいちっちゃいではないんですけどを借りましたで結構今見てる通りは結構オタクっぽくてちょっとワクワクです私の家はね 1LDK なので1つの部屋と LDK もありますでこちらはリビングキッチンのところですここにもう 完全にもう入ってる時には私のパラダイスなので Welcome viewers! な感じで、えっと、私のえっと、大事なのフィギュアをこちらに飾ってますで全部実はねあのちゃんとがあって女の子ファイティングの女の子アニメの女の子私はコスプレしてた女の子と、えっと、サインとかをもらったの有名な漫画家さんを、えっと、してますこちらは私の 宝物のところですよねイエーイこっちもフィギュアとかいっぱいあって初音ミクの初音ミクさんあこれ白だからここですよちょっと <laughs> 初え初音ミクさんとえっと、ナナとか私の大好きなアニメと、あのー、去年の Tinder の CM のポスターも飾ってあり、鉄拳のイベントの時も飾ってあり、で、こちらは 私の大好きなアニメを紹介ショーケースですよねえっとレムちゃんとバーチャル YouTuber ボカロイドえっと昔のキャラクターと私の絆とソニックとセイバーエフジオとえっと残ってる漫画とあとちょっとねまだまだそんなに勉強したいなんですなんだけど日本語の本もいっぱいあります こちらは前紹介しましたの私のゲーミングポジションですゲーミングチェアレーニングデスをもっとクラシックにあの見たいんだったらぜひこちらのリンクをクリックしてくださいはい普段はこちらに YouTube の動画を撮ったりあと Twitch で配信もしますのでぜひ Twitch とかにもフォローしてくださいねお願いします 私は私のリビングとアモレアモレクアモレアモレクなんなんでうこれみんなもうくごりのもしもしもし <laughs> はいいつも猫とここに遊んだりとかしてますこれ前も多分見てたんですけどアモレくんねちょっと大きくなったのアモレくん一回紹介しよううわ <laughs> 顔。うぽらね、大きくなったね、モね、覚えてるめっちゃちっちゃい時に。はい。結構私の一緒にいた時のアパートがね、結構好きだったんですけど、あの、もう一人の、もう一匹の増えたので、やっぱりあのワンルームできついなと思って、まあ、1LDK はちょうどいいなって思いました。 こちらラテちゃんラテちゃんも大きくなったねもう大きくなったね何 <laughs> ピョンよっしゃややだやだ <laughs> ややだやがってるはいでこちらのちっちゃいパソコンとかえっとテレビいっぱい アニメとか最近のアニメは「小林メイドドラゴン」セカンドシーズン2を見たりと私の結構 Twitch に配信してるの友達のバーチャル市場も見てますでこちらはまだちょっと残ってるのえっ、ー、とゲームです ペースのためにもうあんまりディスクは買わないなんですけど見てる通り PS3 と PS4、PSP まで実はねまだめっちゃ残ってるのソニックはちょっと一旦置いてよっしゃこんな感じですでここに今チッキもあるのでそんなに綺麗ではないのでこちらでで結構青みつるとピンクが好きなのでいつもこの色でしてますはいこちら こちら私の部屋ですキュキュンちょっとねちっちゃいなんですけど全部ある普段の服と私のベッドとあのここにメイクしたりとかをしたりのところとえっ、とまあよく使ってるウィッグとあとここにパフュームとか本とかいっぱい読んでます結構日本の本が特に多くてあと自分の日記とかを書いたり毎日を書いたりとかしてます はいでこちらはベッドですパパーンこちらね今日は実は実はねラジオを紹介したのは多分今今からすぐわからないんですけどこんな感じです痛い痛い痛い痛いあのマットレスがものすごくちっちゃいですだから今日は実はググさんからマットレスを マトレスをいただきましたこちらです新しいマットレスを一緒に開けたいと思いますよいしょおこれに入ってました空グのマットレス結構背中痛い人とか私みたいに結構腰痛い人におすすめですよいしょこれで回します できましたでは、いきますせーのうわやばい柔らかすごいこれこれめっちゃ柔らかいですよねわ、最高これ本物のマットレスですよねこれ <laughs> あーやったやっと寝れるちゃんとここに死んでもいい スを開けたらこれ顔が出ましたかわいいあとこれもありましたバッグあそうだね顔ここにここに顔もついてるかわいいかわいいなよしでバッグの中はこれ欲しかったあーアイマスクこれはね結構 あの私はたまに昼まで寝ちゃうのでこれがすごく美味しかったですかわいい柔らかでよっしゃこちらもありましたスリーピットこれあこれタったッったですよねこれちょっと見てください見えるちっちゃいッったですこれ超便利ですよねいろんなものピュッピュッて特にアマゾンのと 説明説明ガイドもありましたじゃんググサンキューではこちらの紹介しました今日見てくれてありがとうございますよかったらぜひコメントしてくださいまたよろしくお願いしますチャオチュリアモ